როგორი დაკავებულიც არ უნდა ყოფილიყავი ჩემთვის რო ყოველთვის გქონდა არ მჯერა რომ ვეღარასდროს დაველაპარაკებთ When I was just a little girl I asked my mother ეს რა არის? სადღაც ვიპოვე. ბავშვებს მიღეთ. ჩვენც იგივე ხომ არ დაგვემართება? ეს ბოროტება ამ ქაოსში ტერორს წარმოქმნის. აუცილებლად გადავრჩებით. შენ კარგი დედა იქნები. მართლა? მართლა. შენ შეგიძლია მომატყუო. დედა? დედა კოჭიებთან არის. What will be, will be. Essa, mesa, gatis, essa. Shen.